بیا عزیزم بیا من اینجا ات بیرون <laughs> اول یه ماچ بده یه ماچ بده یه ماچ بده اه چی یا ابرفز چی شد خوب یه روز شخماتی که دیگه تو سناندریاس <laughs> دیگه نمیگم <laughs> انتظار داشتید بگم ها نمیگم من اینجا رئیسم چون یه چیز تابلو دیگه مشخص هستم من اینجا رئیسم که هیچ زرت و زرت نمیگن که او یه ماشین باحال سلام گم شو پایین <laughs> نه برو بریم الان شهر رو به هم میریزم بریم فکر کنم قراره بریم دنیس جون رو نجات بدیم چی؟ دنیس جون؟ آره دیگه همین دوست دخترم به حاج خانم میگم محمد دیگه داری زیاده روی میکنی ریدی تو ماشین میدونم آقا من به حاج خانم میگم یعنی تو بیخود میکنی میگی مگه دست توه برحال اون دفعه دیسکو رفتی هیچی نه ای من راست میگی دیسکو برگرد نه برو برو برو دنیس داره یعنی صاحب بندازیم تو آتیش و خودمون نجات بدیم عجب کار احمقانه ای آره راست میگی چقدر احمقانه است میدونید که قضیه از چه قراره ها؟ یه تکرار کنم تکرار کنم یا نه؟ ای! چی؟ حتما باید تکرار کنم؟ خب بریم وارد معمولیت چیم ای کارل جانسون یه روز تو رو میکشم تمپنی چی بیوه جانم جان دوباره بیوه من ماشین تو لازم دارم آره لازمش دارم بابا تو رو خدا جناب سر ماشین بزرگوار تو لیاقت بی ام نداری ساکت یواش لعنتی ریدی به ماشین بزرگوار حیف اون بی بابا محمد زیاد حرف بزنی تو رو میکشم برو برو بریم برو عجب ماشینی جون ماشینم ماشینم بنزرز مایی تازه ندازیدی او را دریفت کنیم خب باید اونو برداریم آره اونو برداریم بریم دنیس رو به چخ بدیم بعد دوباره خودمون نجات بدیمش چقدر مسخره اما جایی که اول بازی شوتمون میکنن <laughs> آه شیت یه we go <laughs> چی؟ شوشت <laughs> ترکون دیگه چی چی؟ منو میزنی؟ بمیر کلوم سخت کلوم سخت این چیه بزرگوار یه اسلحه درست بردار آشغال گیج ای هو اسلحه درست درمون بردار نه بابا ریدم اسلحه نداریم آه ادام میتونی گرم من دیگه کن آروم باشی سعی آروم باشی ببینیش چی چی چی یکی دیگه ببینیش ببین چی وای سوختم محمد سوختم سرم سوخت آشغال چی؟ زیادی حرف میزن اونو خاموش کن خفه کن من اینجا رئیسم ببین اه دارم میسوزم کمک خواهش میکنم لطفا لطفا یکی به من کمک کنه چی؟ باید دنیس رو نجات بدیم اگه غیرتم باد کرد وایستا ببینم بزرگوار آه دینیس تو خونه اونا چیکار میکنه چی راست میگی دینیس اینجا کار میکنه نکنه اومد اینجا بده من میرم بیرون بابا من مرحله رو تمام کن نه اون دیگه دست دوم شده من میرم بیرون برو نجاتش بده خب باشه دختر یه جینده من باید حتما برم نجاتش بدم بریم بالا بالا دادنشو به یکی دیگه میده بیشور راست میگن دیگه کاریاشو خراب بازیاشو با یکی دیگه میکنه من باید نجاتش بدم اه. چول ناموس باز کن اینجا رو اینجا نیست کدوم گوری هستی تو جینده شور تو اونجایی حالت خوبه اون شعله ها خیلی داغه من میترسم تو توی جهنم اینجوری خواهی سوخت باشه الان برمیگردم تو باید تو جهنم بسوزی اشغال جایی اومدی که 600 تا پسر از مرد است اینجا جابجات میکنن عوضی خوب برو کنار خاموشش کن خاموشش کن باشه سلام من خیلی ترسیدم <laughs> بغلم کن چی ای وای ریخت تو سرمون بود ای ساختمون داره میاد پایین ما باید زود از اینجا بریم بیرون بیا عزیزم بیا من اینجا میبرمت بیرون <laughs> اول یه ماچ بده یه ماچ بده یه ماچ بده نمیتونه بزنه نمیدی آها بعد اینکه در اومدی میگی بیا بیا بیا بیا آها بیا همراه بیا دختری خراب خفه شو خاطر یه دختر خراب این همه باید خودم به درد سر بندازم ببینمت آقا نامستم قیافه هم نداری آخه من چیه تو رو باید نجات بدم اه. بیا بابا بیا نه ترس دارم میام دارم میام چاره ای ندارم اه. اه. اه. پول جان <laughs> بابا بزرگ ببرش بیرون یه دختری کیفیر هی من زندگیمو به تو مدیم آره میدونم چی؟ یا فس چی شد؟ ای جان من تقریبا مرگم حتمی بود به نظر خیلی عصبی میاد وای بریم وای خدایا چقدر حال داد بزرگ بابا حاج خانم بگم پوستتو میکنه لب میگیری ازش آشغال من من خفشو بذار حال کنم که گروه استریت <laughs> نه تو تو منطقه واگوها چی کار من دوست دارم با خطر زندگی کنم تو سی جی درسته؟ منم تو رو دوست دارم آره، از کجا من همه تو گروه تو و برادرتو میشناسم <laughs> بزرگ حالا یه دختر سوار کردی که چیکار داری میکنی با خودت خودتو به کشتن نده آشغال بی جنبه من منو ماچ کرد وای خیلی حال داد <laughs> وای برگرد این جنبه باز جون بریم خونت همین الان بریم خونت <laughs> بریم دنیز دنیز رابینسون گاهی وقتا به هم زنگ بزن حتما حتما دنیز جون حتما میریم بیرون بیا الان بریم بعدا ای بابا بعدا چرا به الان چی باشه ببینم بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون از اون خونه چی؟ میتونم ببرمش بیرون؟ ولش کن بعدا میریم برای امروز کافیه بابا خسته شده